模组可就不一样了，模组会直接爆掉。下我从 tutorial 开打好啊。看 full c o m b o hard 后面那一波我是真的顶不住。顶得住，但是没码符。好。 可以哇塞！真内目前顶住佛康。哎。 那个 Friday Night Funky，实况组不同的手手没有秀出来给大家看。对，Friday Night Funky。 没有关系。第三手，第三手我竟然还要用单纯上下左右颠头，然后一只手，已经超难过，已经就卡在第三手。哎，那都想打一局了。 首还没有柠檬，柠檬在第三首，第二首我就叫 Monster 吧。Three, two, one, o 继续下。接着，你们来哦，各位。你们，Come on！ Demon Hello Demon Three, two, one, No kill the Demon Nghe asshole Guess it's time you better plug in all your lights. you dark and Just the eyes me, 超可爱。 little